de sa fondation. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? It matters what you know about God. Voyez-vous, c'est important ce que l'on sait au sujet It de Dieu. It matters what you know about Satan. Voyez-vous, c'est important ce que l'on sait au sujet It de Satan. It matters what you know about victory. C'est important de savoir ces It choses sur la victoire. It matters what you know about purpose. C'est important de savoir votre destinée. Please pay attention. S'il vous plaît, prêtez attention alors d'un côté, we salute Nous saluons tout homme et toute femme de Dieu en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Nous vous disons vous avez bien travaillé pour ce que vous avez fait jusqu'ici pour l'évangile. truth remains. Mais la vérité reste. Qu'il y a encore beaucoup à faire et dans plusieurs cercles, believers are in a spiritual emergency room. Les croyants sont comme dans une salle d'urgence spirituelle please. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous promets que je ne vais pas vous garder ici longtemps. Alors, je reçois la grâce pour honorer cette promesse. Il y a d'autres sessions qui vont venir. want to give you tonight. Mais ce soir, je veux vous donner 4 piliers quatre piliers that represent the foundation qui représente le fondement, la fondation of an authentic Christian life. d'une vie chrétienne authentique. Ladies and gentlemen, precious people of God. Mesdames et messieurs, peuple précieux de Dieu. If at any point in your Christian experience, si à un quelconque moment dans votre expérience chrétienne, these factors are not real in your life. Vous n'avez pas vu que ces quatre facteurs sont réels dans votre vie. you are at the verge of losing the, step, the, the, the staying power. Ça veut